comprarla. Si deve no, cambiare ogni, no, ogni volta. Sì, sì, sì. Tutto è preso su uno stonto. Quando devo andare con Marco no? a fare i rappresentanti della FIA. Esatto, io non voglio capire niente. Oh cazzo, io non capisco. Metti un'altra. C'è un'altra. Eh, ne avevamo 4-5 Eh, infatti. Eh, po' di più di 4-5. Meglio 4. Non ho visto. Siamo visti molti italiani. Quella prima e inventata.

Nota la palla plastica. La ricentro in dentro. <laughs> No, no, no. Non mi sa. Sento una... Alta! Sai perché ho pensato dopo le spalle? C'è un campionato, eh? un eh, campionato di foglio. No, perché è Ah, c'è un rumore. 思ってちょっと余ってくれてるからね。Замки. Замки. 자기가 Oh. Ha rovinato la ripresa. <laughs> che botta. perché sono cazzi. Ecco Poi ti fai male. No, no, a parte che non ti prendo più lo stesso anche se ti fermi. Ma... <laughs> si abbatte un miliardo E tu non ci sei mai dato? Paesaggio. Se non ti fai riprendere non ci sei mai. Eh, eh. Denunciato per variazione del paesaggio. macchina fotografica sulla sagoma Ragazzi, questo ci spostare su Facebook finché campiamo no no no è meglio che ci il mio zainetto l'avete preso voi? Eh sì. sì, lo zainetto sì Minchia, la discesa è brutta perché poi prevede una salita. Guarda che c'è di peggio anche, eh? sono quelle bagnate. è rotta la cocca perché ha forato ha forato la zampetta di là però si è presa la botta ma non si può però. no, tu ne hai spaccato uno visto? Eh? la tua? no adesso non ah, si è rotto, perché avrai preso la, il, il ferro, ferro. dietro si è rotto sì, sì, sì. Ah, che si è rotta... Ah, vuoi immortalare anche Sì, di, gli errori. No, no, <laughs> anche i suoi. <laughs>